Emilia eta goita biko ustailaren amagosta. Arkaitz erreka, erre uste gira sartu aurretik. Gira pixka eta arrotu daude, nien zapaldu jatelako. Beste gara. guztu, erre uste gira sartaren gara. Ikusi ezak ez Mendik aurre aia errekadenak dago, beko odiaino.